セラビ決断のデザイア始まりは終わりである終わりは始まりである時の調べは虚空に響く東京パントムオーケストラ決して戻らないその時をさあ少しばかり昔の話をいたしましょう 空のきらめきを146億星が光そして重力さえ生まれたその説時が流れ始める細胞は代謝し物は口水ごにたゆたう合わせ時の歩みの証に過ぎない 神もま時の揺らぎの過去は未来未来は過去を渇望し現在を生成し誰もが思うかつてあの時あの場所でありうべき道を選び出せたのだろうか さやけが命照らしエントロピーは増大するやがて不可学性があなたを包み思いは加速しこの世界を彩る希望を待て時を泳げ決断は連鎖し今を作る 東京ファントムオーケストラセラビ決断のデザイアありがとうございます東京ファントムオーケストラの皆様